bienvenido, soy el apóstol Vincenzo Petrarca y e hoy vamos a tener este segundo vídeo sobre el tema de la sanidad. Ya sabes que estamos en el mes de la sanidad, entonces si no estás inscrito en nuestro grupo privado Facebook, bueno, puedes escribirte porque allí vamos a compartir enseñanza, testimonio, puedes escribir también tu petición de oración por sanidad y así que vamos a estar orando juntos por tu necesidad. ¿Y por qué? estamos en el mes de la sanidad. Estamos en el mes de la sanidad porque necesitamos de hablar sobre sanidad. La iglesia necesita de equiparse sobre sanidad para aprender a orar sobre sanidad. Y una de las cosas que más tenemos que entender es que nuestra sanidad está relacionada con la expiación de Cristo. Eso significa que cuando Jesús fue a la cruz, él fue crucificado no solamente para nuestros pecados, sino también para nuestras enfermedades. Entonces, cuando solo vamos a creer que solamente Él fue crucificado para nuestros pecados, entonces como si estamos limitando su sacrificio, es como si estamos tomando solamente una parte de lo que Él hizo, sino que Él, cuando Él murió en la cruz, murió para nuestro pecado y para nuestras enfermedades. Y hay muchos versículos que testimonian de esto y de hecho en nuestra escuela de ministerio hablamos mucho sobre el tema, lo vamos aprofundizando y vamos a estudiar más lecciones sobre el tema. Y también aprendemos de cómo orar en forma práctica. Entonces, si quieres aprofundir el tema, te quiero invitar a que nos pueda poner en contacto con nosotros para que puedas ser parte de nuestra próxima escuela de ministerio. Entonces, vamos a leer el Salmos 103, versículos 2, 3, 4 y 6, puede leer todo el Salmo, que siempre está bien. Dice así, bendice alma mía a Jehová y no olvides ningún de sus beneficios. El que quien perdonas todas tus iniquidades, el que sana todas tu dolencia, o mejor dicho, enfermedades. El que rescata del ojo, del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y aquí tenemos uno de los versículos donde pone la Biblia relación entre pecado y enfermedad. Y Dios siempre defiende claramente lo que están oprimidos. Nunca tú vas a, a encontrar en la Biblia que Dios es lo que cuando Jesús estaba orando por alguien, oró y la persona se enfermó. Siempre pasó al revés, que la persona estuvo enferma, Jesús oró y la persona se sanó. Porque esto, así dice Santiago capítulo 5, desde versículo 13 hasta 15, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí ya miramos una relación entre pecado y también sanidad. Y me hace pensar cómo aquí la Biblia está muy, de forma muy específica. Si tú estás enfermo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aquí la Biblia no dice, ah, bueno, tiene que eh, eh, tiene que creer que esta enfermedad te llega de Dios y que tiene que estar enfermos porque Dios tiene que darte una enseñanza sobre algo. No, esto no es un tema bíblico. Aquí dice, si tú estás enfermo, lo primero que tiene que hacer, la cosa que tiene que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia para que puedan orar por tu sanidad. Entonces no es la voluntad de Dios que nosotros vamos a estar enfermos. Y siempre hay una relación, una conexión entre la obra que Jesús hizo en la cruz con pecados y también con la sanidad. Por eso dice, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Vale? Y Jesús siempre trató el pecado y la enfermedad de la misma manera, ¿no? Y hay muchos ejemplos, por ejemplo en Mateo capítulo 9, donde Jesús eh, pasa al otro lado, entonces eh, dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y los eh, escriba todo se enfadan con Jesús, ¿cómo puede este hombre perdonar el pecado? Y Jesús dice, bueno, levántate y vaya. Es más fácil decir, el pecado te he perdonado, o levántate y vaya. Como para decir que para Dios la sanidad no es nada de difícil. Y la sanidad está en la expiación. Si vamos leyendo Juan capítulo 3, donde habla en el Nuevo Testamento, eso va a retomar algunos versículos del Antiguo Testamento, donde habla del lecho del serpiente en el desierto, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primigenito, unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, ma tenga vida eterna. qué nos envió Dios a su Hijo al mundo Ah, no envió, perdón, Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y pone relación el tema de, la serpiente en el desierto con el tema de la crucifixión de Cristo. Y cuando vas leyendo toda la historia de la serpiente, tú puedes mirar que todos los que estaban enfermos miraban la serpiente y allí eh, recibían sanación. Esta serpiente venía levantada, así como fue levantado a Cristo, y había en esta expiación, en este hecho, había sanación física. Entonces, podemos decir con estos, con muchos versículos, que hay una relación entre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y la sanación. Entonces, el sacrificio en la cruz no fue solamente para el perdón de nuestro pecado, sino también para nuestra sanidad. Isaías 53, versículo 5, cuando habla de la crucifixión, dice, ma el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Eso está muy, muy claro. Él, por su llaga, nosotros fuimos sanado. Entonces Él fue ahí a la cruz para nuestros pecados y para nuestras enfermedades, para que nosotros podamos recibir sanación. Y cuando hablas aquí sanados, el término hebraico te va hablando de sanidad completa, emocional, física, espiritual, interior, exterior, toda tipología de sanidad. Entonces, la sanidad está conectada con la expiación. Y esto tiene un significado muy profundo, porque Jesús ya murió en la cruz para nuestras enfermedades y para nuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero tenemos también la sanidad. Es un hecho que está, está hecho, está cumplido en la cruz. Solamente tenemos que recibirlo y creerlo con la fe. Si lo vamos a recibir y creer con la fe, el perdón de los pecados y también la sanidad física es algo que se va a manifestar de una forma real y completa. Por eso tenemos que realizar este principio básico muy simple, que ya todo está hecho. Tenemos solamente que llevar estas promesas, lo que Jesús cumplió en la cruz, en nuestras vidas, a través la fe. ¿Vale? Entonces con esto, lo sé que es un argumento muy complicado y no se puede explicar todo en un vídeo de pocos minutos, pero si quiere profundizar el tema, pues entonces puede escribirnos, estaremos encantados de poderte ayudar, puede escribirte a nuestra escuela de ministerio, donde allí sí que lo vamos a tratar de una forma más completa y más profunda. Lo que queremos transmitir con este vídeo es que vamos, tenemos que entender que ya todo fue cumplido en la cruz. Que en la cruz no solamente fue cumplido lo que es el eh, perdón de nuestros pecados, sino también nuestra sanidad. Tu sanidad está cumplida en la cruz y por esta motivación solamente tiene que recibir lo que Jesús ya hizo en la cruz para tu vida. ¿vale? Y con esto quiero saludarte, bendecirte y hasta la próxima.